Kelly, dit is Heidi van Stencil Worksie. Ek vandag se projekkie wat ek vir julle wil wys is hierdie. Um ek kry baie keer mense wat de, wat wil dekopaas doen maar hulle voel bietjie geïntimideer met groot projekte. Hierdie is 'n fantastiese manier om dit eers onder die knie te kry. Hierdie wat ek hier gedekopage is, die eh, design is Karoo Chic se A5 designs. Ek verkoop die A5 eh, van A5 tot die deur um ehm, designs. So dis enige tyd by my beskikbaar. Jy kan my in die eh, enige tyd kontak. Goed. Dan dit is min of meer wat ons gaan doen. Ek gaan dit nou net 'n bietjie met 'n ander prentjie doen. Hierdie is die A5 wat ek reeds uitgeknip het. Ek het maar basies nou net gegaan en gaan kyk my rampie. Hierdie rampies is ook beskikbaar by my. Dit is van Rein Design Sinne. En ja, kom ons speel nou lekker verder. Goed, ek het my koud canvas, het ek gegaan en ek het hom in twee laag van my baby's breath gegee, ge, geverf. So hy is so lekker droog. Nou, as jylle my vorige video's gesien het, het jylle gesien, ek gewoonlik voor ek stensel, doen ek eers uh seel ek dit eers met my uh, clear wax. Rede hoekom ek dit nie vandag gaan doen nie is omdat ons gaan werk met 'n sealer om die prentjie te plak. So jy kan nie 'n sealer sit op 'n oliebasis nie. Dit gaan nie werk nie. So en en vir veiligheid wil ek nie 'n floppy strike nie. So dis hoekom ek hom so gaan doen. Uh So wat ek nou eerste gaan doen is ek gaan begin met die stensel werk. Hierdie is ons die stensel 45. Dis eintlik vir scrapbooking, maar ja, ek hou van die effek wat hy gee. En ek gaan hom stensel, ek gaan 'n stensel kwas gebruik met hom. Dit gaan net makliker werk vir veral vir die fyner detail. En dan ja, kom ons begin met die stensel. Goed. Ek gaan nou stensel. Ek gebruik Far Far Away van Calamy se vintage carousel collection. Ek skep maar altyd net my blik so bietjie want dan gaan lê die van die verf darm in die deksel so dit maak dit makliker. Goed, dan nou wat ek doen is ek jy sit baie min verf aan en daai is nog steeds te veel so jy haal dit op 'n stadium af. Jy kan dit nou op 'n stukkie papier of whatever doen wat ook al werk. En dan, al wat ek doen, jy kan jou stencil plak as jy wil. Ek gaan nou om sommer net vasthou. En dan begin jy dier om te... Jy kan of die stip effect doen, of jy kan om dan nou maar in een eh, cirkelbeweging doen. gaan hom nou laat aangaan. Maar soos julle weet, maak chalk paint bietjie frummeltjies omdat dit 'n chalk in het. Nou ek vryf dit net af en nou omdat ek hom gaan skuif, moet jy nou kyk dat jy hom jou volgende deel net reg het. As jy nou bang is dat jy hier van droog maak, kan jy hom nou plak. Maar daar sal een dan gaan ons aan. Nou het ons hom min of meer klaar. Nou wacht ons net vir hom om heeltemaal droog te word voordat dan nou die verder aangaan. Gaan ek sou dalk vir julle wys. Ek het baie vrae gehad oor hoe ons ons embellishments doen met die dasklei. Nou, dis baie maklik. Ek het hier een van Maldit se molds. Hulle is ook verkrygbaar by my. En dan is dit dasklei. Die gewone klein airdry klei. Wat ek doen is jy hoef nie die dasklei rarig te brei nie, dis nie harde klei nie. So al wat jy, jy kan hom so bykie in jou hand gooi. En ja, dan, dan sit nou speel met klei. Jy, ek wil nou op die kant moet ek, so as jy hom gaan werk, gaan jy omtrend tot daar, moet jy klei, genoeg klei om amper die hele klei kant vol te maak. So ek gaan nou net begin en vir julle wys hoe maklik is dit om jou eie embellishments met klei airdry klei te maak. So wat jy doen is jy begin maak maar 'n worm en dan druk jy hom nou maar in soos wat jy hom wil hê. En dan ek het sommer 'n klein PVC pypie ge, vir my gesny. So wat ek nou doen is nou rol ek hom. Ek kom regtig ver met die klei en dit is so lekker om mee te werk. Dan haal jy nou jou jou rande maak jy skoon. Goed, en dan kan jy nou enige iets, jy kan 'n palet knife gebruik, jy kan enigiets gebruik. Ek is toevallig het hierdie klein liniaaltjie. Nou al wat ek doen is ek gly hom nou bo-oor sodat ek 'n reguit platkant het. Plat Goed, en dan kan jy nou net met jou, jy kan nou met water omspuit as jy wil. Um, ek het nou net die water hier nabij nie, maar ek vryf hom dan nou net, laat hy nou lekker stevig is. Jy moet net jou rante moet skoon wees, want as jou rante nie gaan skoon wees nie, dan, dan gaan jy dit sien. Goed, en nou, as jy hom wil uithaal, moet nie dit doen nie. Vat jou en rol hom af. So jy kan nou sien, daar is jou, en as jy soek krake het, kan jy nou net water vat, en dan wryf jy net lichtjes oor, oor as waar jy barsies dal maak, ek hou van die rog, grove gevoel, kyk ek gaan in elk geval om hier afsnij, jy moet ook onthoud, dat jou jou airdry klei krimp 10%. So maak voorsiening. Ek maak my goed altyd 'n bietjie te lank sodat hy kan krimp en dan gebruik ek hom so. Jy kan die airdry klei knip ook as hy droog is. Goed, en dan daar's die eerste deel van ons embellishments. Ek gaan nou gou-gou vir julle 'n tweede enetjie wys net dat julle mooi kan sien, maak nie saak of dit een uh, hoe, hoe lang of hoe fijn die mold is nie, het is baie makkelijk om hier te werk, Goed, en dan begin jy weer en jy maak net jou rande skoon. Sy dan nou wel nog aangaan en jy is bang jy het nie genoeg nie. Goed, en daar is jou, daar het ek nog, nog een gedoen. Jy kan hom nou snuiven so lang of so kort as wat jy hom wil hee. Lekkie vir my is hy amper even groot. Maar ja, dit is dan hoe jy, wat jy dan nou doen met jou airdraai klei, is jy kan het vast plak op jou, soos wat ek hier gedoen het. Jy plak, oek, jy plak boe op jou project vast. Ek laat staan myne so dag voor ek hom verf. Uit en uit, jy kan hom dadelik verf. Ek is net iemand wat hard verf met 'n kwas, so ek is bang vir kwas hale. So dis alrede, maar ek meen jy kan hom dadelik verf as jy wil. So ja, en daar het ons nou ons embellishment so lank klaar gemaak. En dan moet ons stencilwerk nou droog te wees. So kom ons gaan. Hi julle. Okay gaan. My stenselwerk is nou droog. En nou gaan ons die prentjie opsit. Nou moet jy eers bepaal waar gaan jou Omdat ek nou nog die embellishments onder wil sit, gaan ek dan nou moet ek sorg dat daar genoeg spasie is. So dis min of meer waar ek my my raampie gaan wil hê. Ek probeer altyd maar so bietjie so meet. Goed, nou moet ons bepaal waar kom gaan sit. So wat ek nou gaan doen is ek merk nou min of meer net dat ek 'n idee het waar my prentjie gaan sit. En dan as jy voel en jy besef jou daai area waar jy wil plak is bietjie grof, vat ek net 'n sanding blok. Daar sy. Goed, so daar het ek nou gemerk, ek het hom nou lekker geskuur, so ek maak nou net dat die stof af is. En dan wat ek nou gaan doen is nou gaan ek my prentjie plak. Maar nou baie mense vra waarmee plak ek? ek ge, jy kan enige sealer gebruik. Ek gebruik Calamie se Swite Sealer wat 'n lieflike sagte sealer is. Werk verskriklik lekker. Jy seël met hom, jy plak met hom en dan gaan jy. So ek gaan nou net my prentjie, daar waar my prentjie moet kom, gaan ek nou plak. Smeer ek my sealer aan. sy en nou gaan ek sommer bo oor ook. Nou kan ek hom lekker genoeg sealer opsit dat hy geplak word. En moenie synig wees met jou sealer nie. Jy wil hierdie ding moet plak. En jy wil nie hy moet loskom nie. So laat hy sit genoeg sealer aan en veral om jou rande laat hy nie om jou rande oplig nie. En daar's hy. Dan wag ons nou vir hom om droog te word of haar om droog te word. Goed, sy is nou droog. So wat ek nou gaan doen is om die soos wat julle op hierdie een sal sien, die half vintage look wat hy kry, doen ek met die clear wax en dan die dark wax. So kom ons doen dit. Goed, dan begin ek nou eers met my clear wax. En ek smeer maar genoeg aan. Ons gaan nou, nou eers seal met die clear wax. Probeer nie om op die prentjie self te gaan nie. Ons gaan net rondom. Goed, en dan wij ons af. Dus weer die oortolliges af. Goed, en dan gaan jy nou met jou bruin wax, want ons soek nou die type van een vintage look. Ek vat hom maar eers een bykie licht met my hand. En dan vat jy weer jou en jy veer af. So jy krij daar een bykies meer vintage gevoel. Jy kan nou so donker gaan of so licht gaan soos wat jy wil. Jy kan nou so donker gaan of so licht gaan soos wat jy wil. as dit gebeur en jy sien daar's 'n deel wat dalk vir jou te donker uitkom, vat jy net jou lappie en jy vat jou wit jou clear wax en jy vryf. Dit werk soos 'n uitveer. En nou, dan moet nie vergeet om ook jou om ook jou kante te doen nie. Goed, als je dat dan nou gedaan hebt en je koffie of waar uitkomt, Goed, nou sit ek dit net eers een kant. En dan terwijl ek nou moet ons ons embellishment verf. So de, omdat ek die Far Far Away gebruik het met die stencil, gaan ek die Far Far Away ook gebruik om die embellishment mee te verf. Toch die stencil kwas gedink beter werk. daar. Nou ek kan vinnig voel my embellishment word nog af vinnig droog. Nou wat ons volgende gaan doen is nou gaan ek weer met die met die gewone clear wax in. Ek gaan hom nou net so bietjie smeer. En dan wat ek doen, is my vat ek om en ek vee af. sy. Nou gaan ons haar net absoluut van die rampe vaszet en daarvoor gebruik ek embellishment glue of jy kan houtgom ook gebruik. hier gaan ons klei op En dan kan ek nou hierdie embellishment so lank verf. En ja, nou wag ek laat sy droog, laat die klei droog word, dan die stres ons dit en dan is dit die fynere detail. Ek het dit so 'n bietjie laat staan laat die klei net kan droog word. En toe het ek net met presies soos wat ek gedoen het op die rampie, het ek nou maar onder ook gedoen. En dan het ek net 'n uh, eh, 'n uh, eh, lint opgepak. Hou dop volgende week sal ek vir julle presies wys van begin tot einde hoe ek hierdie strikke van my doen. Ek hoop dit gee julle kans om 'n bietjie anders te dink om julle decoupage en julle embellishments en klei alles saam te gebruik. En ja, geniet dit en wys my op die sociale media pages wat jullie maak met die, met die producten. Lekker dag allemaal, bye bye.